ჩვენაც მაგაფიცოთ არა ლაწატკებული არ საიტულოც ასულებოდეს რა საფტირო ზევია ყველაზე მეტი უნდა ქონდეს მაგრამ რა აქნას ა დაამხოს ყველაფერი რა გაიქნა დახარე თავი წადი მიაკეთე შენ სამკე გამოდი ჭამე საჭმე დაწეკი ლოგინში ადეთი მოდი ისავე შენ არ არის ეს ხალხო ნორმალური არ არის ეს ის რაც ჩვენ გვინდა ყველას თითოეულ მათგანს დაწყებული არის პროცესი აქ უკან დასახლებული გზა ფაქტიურად არ არსებობს ჩვენს უკან ხრამე არის ხალხმა გაიხუცა ხალხი გაიხუცა ერთობამ დავიხალეთ ამდენის ბოთმელი და ამდენი უმოქმედების ყურებით და ძალიანი სიტყვების მოსმენით. ეს э, ერთა ორ დღეში არ დაგროვებულა ეს ცნობით э, ნაგროვები თუ შეიძლება ასე იყოს აგურის მონური ურთიერთობის სადღაც როცხა უნდა ეჩინა თავი მნიშვნელოვანი იმით იყო რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხმა არ დაგვიღია და არც ერთი ადამიანი პროტესტ არ გამოთქვა თუ გამოთქვა ისე ჩვენთვის ძალიან შინაურად ასე ფაქტო თუ ხმა არავის არ გაუღია და თითქმის ახალ ყურადღება რა ყურადღება ჩვენ მიმიქციეთ არასდროს არ ყოფილა მოქცეული ჩვენზე და არავის არ უკითხავს ჩვენ რა გვიჭირდა და რა მდგომარეობაში ვიყოფებოდით მე შეხედე არ არიან ის ღირსი იმის ღირსი რომ მაგენი ჩვენი უპროცები იყვნენ არც ერთ ადამიანს ვინც იქ მესამე სათულდესის არ უთქვამს მე მოვიკლებ ჩემ 10000 ლარიან ხელფასზე 1000 ლარს მაინც უვანგისები გამოდიოთ აი ამათ რომ მოშივდეს უნდა მოშივდეს ვიღაცა ოლიგარქების გულობისთვის რატო მე ვარ გლეხიგანცი მე ვარ 4 შვილის ადამიანი 4 შვილის мама მე რატო უნდა დავაგდეს 20%? დღეს მე შახტიორ ადამიანს არ მეძლევა იმის საშუალება, რომ სახში 99 წლის ბაბუას, რომელსაც 50 წლიანი სტაჟი მაინც აქვს, მივიდა და მედიკამენტი ჩემი თანხით მიუტანო, პირიქით, თვითონ თემდე თავი რო გავიტანო და ოჯახი ვარჩინო. ჭირდება რომ მასთან მივიდა და მის პენსიას მოვაკლო. რატო უნდა ვიყო ჩვენ ამ ხელში? რა დავაშავეთ? ის რომ პატიოსნები ვართ, ის რომ ხელებზე ფუტკები გვაზის, ის რომ წელი გქვია სიმძიმეების აწევით. ეს თამაშია ვეჩვენოთ ხე შახტიორები ვართ, ამიტომ უნდა დავისაჯოთ ასე. ჩემო მოქალაქენო, დავდგეთ ერთმანეთის გვერდში. დავანახოთ თერთ ყიბუს, თერ სამყაროს, რომ ჩვენ მეშახტეები ვართ, ღირსეული ხალხი. ჩვენთვის ყველაზე ფილოსოფიაში იყო ის, რომ ხალხს დაეჯერებინა ებრძოლა იდეისთვის, იდეისთვის და არა რაღაც მატერიალურისთვის რა. ხალხმა როგორ ხაც მოახერხა და ამოიღო ხმა. რაღაც გააპროტესტა. რაღაც კი გააპროტესტა თავის ბეტკული ბეტკული აი ეს მუშაობა, ეს წვალება და მიდიხარ ოჯახში და რა ამერე ვალს ვალი ხდება იმიტომ რომ თავს და ბოლოს ვერ უყრი ამ ხელფას რა სასაცილოა ეს ყველა ის რომ ადამიანებს ელაპარაკად ღირსებაზე ებრძოლათ თავისუფლებისთვის ებრძოლათ მომავლისთვის ებრძოლათ ეს იყო ის იდეა, რაც ამ თემამ გაფცოვას ლაით მოტივად მისდევდა ეს პროექტი. სოლიდარობა ყიდულ! სოლიდარობა ყიდულ! სოლიდარობა მეშახტებ! სოლიდარობა მეშახტებ! სოლიდარობა მშრომელებს! სოლიდარობა მშრომელებს! არვატმანები! არვატმანები! არამანებას! არამანებას! არ დამნებდებით! არ დამნებდებით! ვიბრძოლებთ! ვიბრძოლებთ! ბოლომდე! ბოლომდე! ბოლომდე! მე რაუკნა, აგერ ყველა ჩვენ მეშახტეს მიჩერები ვარ. იმ მეშახტეს, რომელმაც მე ხელით გამომიყვანეს, სიგრძის გამომტაცეს და დღეს ჩემ გვერდში დგანარია. მე ჩემი შვილი გამომტაცე სიგრძისა, გადავარჩინე და ცოცხალია დღეს. ან უნდა იყოს ტკიბული, ან უნდა დასამარდეს ტკიბული. და დასამარების უფლებას ჩვენ ტყიბულისას არ მიწევთ არავის. მაფატია, დიდი მადლობა. ხელი შეფლელი ფაქტორებს მეტი არაფერი არ იყო. იყო ცალცალკე დაბარებები. ტვინის მოწამლები მედიაციის პროცესი. ხელი შეფლელი ფაქტორი იყო ფაქტორი. ყველა ცდილობდა რომ დავებრუნებინა ჩარჩოებში. იმიტომ რომ მაგასთვის იმ ჩარჩოებში ბრძოლა უფრო იოლი არის. ჩემი კუბოთ, ჩემ სატირად მოსულიყო, აი ეს საათი ჩემი ფული. მიტირებს, აკ რაღაც რაღაც ჩემი ფულია, საუბარი ხა? ხა, ხელები რა დააოპერაციები ხელი დაჩეხილი და ისაა, და კიდე მუშაობ იმისაც რომ ჩემი ოჯახი შევინახო. ზერწყვილი, მე მიმართო პარლამენტს, პრეზიდენტ, პრემიერ-მინისტრ, თეთრ ნულებზე კიდე დადიხართ ხალხო, ვეტრფენები და თქვენი სიამოვნებისთვის გადმოდით ტყიბულში 2 საათი გამონახეთ დაკეთეთ კაბინეტები კიდევ წყლარად გეუნები თქვენ თო არ მოხვალთ აქ ახლა იცოდეთ რომ არც ბავშვი დარჩება არც არავინ ყველა მოვდივართ თქვენთან ჩვენ თუ დავედებით მესამე სართულზე შემოვართ ნახავთ თქვენ კომფორტს და იკავისაუბრეთ ბაში მომძანდი თაგდა გაგვეცით ხმა არ მოგვაქცევა ყურადღებას შესაბამისად რეაქცია იქნება შესაბამისი და ადეკვატური ხალხის ხრიდან და კიდევ შეეცადა ადმინისტრაცია მაშინ შეურაცხყოფა მოეხინებინა ჩვენთვის როცა გამოგვატანა ფურცები ხალხთან და გვითხრა რომ აი თქვენ არაფერს არ გიმატებთ შედით აიწყეთ მუშაობა და სამსახურებიდან არ გაქრებით რა აი შეურაცხყოფა მგარსაც ჩვენმა შეურაცხყოფა ისევ და ისევ რა ადამიანს როცა კუთხეში მიაყენე და ზუსტად იცი იმ ადამიანს გასაკები აღარაფერი იმისთვის უნდა იყო მზად რო ეს ადამიანები შეტევაზე გადმოვიდა რა ამ და のがある რატო მევიდა ხალხი ამ ზომამდე ბატონო ბეჟა უნდა მომისმინდა მე ბაგლახა აი სასტუმროები ვაშენდები ნაკიბელ საფუძე აი არ მესამე საფუძე აქ და მილიონები ხარჯავთ ბიჭო არა არაუშავს მოდი აო სასტუმროები რო შენდებოდა აქ მესამე საფუძე და მილიონები ხარჯებოდა ხალხი ჯიბეში არაფერი იდებოდა ეგ აკუ არავინ არის ცოტა მე ვარ სამთო ინჟინერი მე ვარ სამთო ინჟინერი რომელმაც უნდა ვიმუშაო იქ რომ აქ არის სწორად წავიდე მიმართულებით, მარაგები დავითვალო, დავგეგმოთ მოცულობები, სად წავიდე, სად წამოვიდე, რომ გავახრანდებოდ შახტის არსებობა. ძირთადად მე ვერ გვევი ტექნიკურ საკითხებში და რაც შეიძლება. აი თქვენი ადამიანური კუთხით აღიარეთ და ვიცით ადამიანური კუთხით მე შახტებში არის სამართლიანი გამოდის სიტუაცია. რა მდგომარეობაში შახტები არიან? ეს არის სამართლიანი, თუ არა? კი თუ არა, აი მიგეთ. მე ვთქვი, აგერ ხელფასები, რა თქმა უნდა, ხელფასები და ხოვნა არ შეესაბამება, ასაცები ხელფასები. მარტო შეიძლება პრობლემა ბატონო დანარჩენი რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა გაკეთდეს უნდა ესე გასაკეთებელია ესე ყოველი საკითხი რაც არის მოთხოვნილი გასაკეთებელი ხო აღიარ ბიულეტენები პატარა რევოლუციაა ახლა კანონიერი რევოლუციები ფაქტურად არ არსებობს. ხოდა სხვადასხვა ბეჟანი ვერ გადაწყვეტს. ბეჟანი შენობა დამტოვა, მაგ თემას არ არის შენობა. შენობის დატოვება ფიქრობდა. არა, უნდა გამოვიდეს ეს საკითხი სამეთრება და მე გთხოვ ამ ადამიანებს სასწაფოდ უნდა მოხდეს რეაგირება. თქვენ ხალხის გვერდით არ გეხართ. ამას გეტყვით მე. ეს ეგზაუბარია კარგი. ხო, ან ვის როგორ საუბარი გაუშვა? როგორ? ხა თქვენ სამართალ დამცავე. ამიტომ ძალიან ციცაცი. განახლა, განახლა ეს მაგანაზე არის. არავინ გადაშეძლო გონა. ჩვენ ბევრს არაფერს არ ვიტყობთ, ვიტყობთ იმას, რაც გვეკუთვნის. და აი აქედან გამომდინარე ჩვენ ყურადღებას არავინ გაქცევ და ეს არის რადიკალური ზომები უკანაიდი. ჩვენ ვერაფერი ვეღარ მოვიფიქრებთ. ეული ძალები დაფიქრებული არიან და შეშინებული არიან იმით, თუ ვინ არიან ეს ახალგაზრდები. მე მინდა უთხრა მათ, რომ სწორია, სწორია და უნდა გეშინოდეთ, უნდა გეშინოდეთ ასეთი ხალხი, რომელიც ხალხი უანგაროდ გასაჩენთან და რომლები გასამოიღებენ უსამართლობის წინაშე მე მინდა ვუთხრო ყველას რომლები ფიქრობენ ვითგას ამ ხალხის უკან ჩვენ უკან სიმართლე დგას და გაშინოდეთ სიმართლის თქვენ შემოკურეთ დღეს ქსანი კაპიცული ქსანი იმის არის ქართლის თანამშრომლები, რომლებიც თქვენაი დღეში არიან და თქვენაი ბრძოლაში არიან ჩართული. თქვენ შემოგყურეთ დღეს ჭიათურას, სადაც ასევე უძიმესი მდგომარეობა შექმნილი. თქვენზე ფიქრობენ სამხრეთ საქართველოში, ბოლნისში, კაზრეთში, ოქროს საწარმოს გუშები და თქვენი წარმატება იქნება მარტივი შემიძლია პირდაპირ თქვა, თაგურებო, აი ეს ხალხი რო არ დაუდგომოდა ჩვენ გვერდში. ეს ჩვენ შეიძლება სულ სხვა სურათი მიგვეღო და საერთო ჯამში. ეს 7-16 დღე რაც გაგძელდა ეს გაფიცვა არის მათი დამსახურებაც. ლომისტელი არის მათი დამსახურებაც. თაუნდა შიში იყო რა და განცდები იყო იმის ვინ არია და არ ვიცით რატომ მოგვიდა არ ვიცით თავის მიზეზები აქ და არ ვიცით რა კიდე ამას ვამბობ რა საქართველოსი თუ ინეს ხმის ან უღება მოუნდება დაჭერილ ადამიანებს რა ზუსტად დაიჯერო ისინი მარტო არასდროს აღარ იქნებიან რა არსებობს უკვე ეს ჯგუფი სტუდენტების არა სტუდენტების რომლებიც აუცილებლად ადგებიან იქ სადაც სიმართლეა ეტაპზე სადაც მიხვდებიან რომ დაჩაგრული იჩაგრებიან ადამიანები რა ჩვენ არ დახტოვებ ამის იმედი არავის კონტეს აბეთო გამართლა მსვლელობის მსვლელობა რო ჩატარდა ეხლა ტევი და ჩადი კოლონა რომ მიდის და გიერთებიან თა ახოთ რო გიერთება ხალხი და მიდი ხა და ეს ეს ძალიან აი როგორ გითხრათ კარგია Thank you. არიან ადამიანები, რომლებსაც დაინახეს, რომ ზოლით რაღაცის გაკეთება შეიძლება და ხალხს ხედავ და უყურებ, რომ აი ზადარია და როგორი ბრძოლა. ხალხს ისე ვეღარ დაჩავეღარ მიუძგებიან როგორც უძგებიდან რამდენიმე წელიწადის განმავლობაში ამაში ვარ დარწმუნებული ის საშახტო მაფია რომელიცაც მართავდით ამ ხალხს და აჩუმებდით აი მოდით და ახლა ნახეთ თქვენ ის თავაწეულები და ამაყები რომელიც დღეს ვარ ჩვენ არ არიგრებიან ისინი უნდა ვიყოთ ჩვენ ხალხი ხალხი და ხალხმა მართოს თავისი შახტა იქნება თუ რესურსი იქნება ამის ხალხ ვერ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გქონია იმის განცდა რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ და ნუ არ ყოფილა ეს რაღაც ისეთი ტრიუმფი შესვლა შახტაში მაგრამ ეს იყო ღირსეული დაბრუნება ცოტა სინანულის კიდევ იმიტომ რომ შეიძლებოდა კიდევ მეტის მიღწევა ალბათ შეიძლება შეიძლება ვარესიც ყოფილიყო მაგრამ როგორც მოხდა, როგორც დამთავრდა, ისე დამთავრდა ხა. ცოტა შემდეგ შეიძლება შევედით მეტყვა და გაგლაგზნობდი რომ ადმინისტრაცია ცოტა ფრთხილობდა ჩვენთან მიმართებაში. ახლა გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ჩემი აზრით ადმინისტრაცია ისევ ძველ სახეს იბრუნებს. ასე თუ ასე მოახერხა რეგულარულად ხალხა ის რომ ადარა ქვეყანას პატარა თუთლად ვერ გამოაფხიზ და რაღაცა უთხრა რომ არ ახართ მარტო შეიღვიძე და ეს იყო თავარი მე ამას უფრო მივეცე ჩემთვის ეს უფრო იყო მნიშვნელოვანი